nga enkola yange wetera okubeera njagala nnyo okukiikirira omuntu wa bulijjo omuntu oli atandikirwako alowooza nti munnange okubaako kyokola olina okuba ngaoli mubede nedda nakyaddeko olunaku olwaleero mu maka mu nkambi mu area eya sozo property consultancy bano nno mukwano gwange wali owidde ku kigambo kibaita kasavukanyama okuba ejjinja limu noleeta ebinyonyi byemitwalo egiwererako ddala nti bw'oyingira wano oyagala byattaka nga tukusotinga oyagala ntebe nga tukusotinga oyagala bufaliso nga tukusotinga dressing rearing mirror nga tukusoti nga tukuwa buli kintu real estate mwetuli fanicha tumugenderamu ddala kati gwe mukwano gwange aliye yatulaba kiki kyoyagala okulanga oliyo kitya nga byahika byabagagga nedda kusoza property consultancy nga tusangibwa ekireka kamuli road jangu nga bwoli hmm? tebikoma mu kanisa jangu tukukwasaganye nawe ogenda kututya otubulya ki kyoyagala oyagala kutandikira kummeka nga tukubira nti omutendero guli bwe guti ne bwe guti jangu gwakwata akasente kweyita akatono kagenda kumalirira kakuwadde ekintu ekinene wenabira ono olunaku olwaliro omukwano gwange nga njogedde n'abakugu mu by'ettaka n'abakugu mu bya fanicure onoogenda okumaliriza ng'otuletedde sente ezitandika ng'enkeera otwala kisofa nga luli ozimba hei beera landlord naawe mu mulembe guno oguliko mu ngeri ey'okusaaga ng'ekintu okisasula ng'asaaga ate nookimalayo onnaku olwaleero tovaawo wonna wosinzidde okuba nga otulaba leka twegatteko tunyumirwa tv nga bwe twegattako mbagalanyo ke wano wenyimiridde <laughs> ndine adrian onono ngaomu kuba kitunzi bettaka yensonga lwaki nkuletedde vibe nga yataka oba osika capati oba ovuga takisi oba oliwa boda wano tuyina ekifo kyo ekisobola okuba nga tukwasaganya ku kasente akokusonda nosobola okuba nga te nawe tukufunira poloti ngaetaliiko nkaya nawama adrian nimbya nedda mukwano njagala obabuulire abatulaba abatulaba nsooka balamusako nti mwasibye mutya nti muli mutaka nsuubira nti muli bulungi nnyo nga mukyala fifi wabagambi abooluganda ettaka teririiko nti oba olina se ssente oba toyina owa oluganda zonna zoyina mukwano tuzaniriza tutandikira kasente katono nyini ddala kakati nga mutandikidde kasente akatono mm. ndesa akasente kange akatono mm. mumaze okukakwata ku sozo property consultants ettaka lyange limunguzizza mm. nzimbirawo mpita abakika ne tukola pati ntandikira kukyokola um, bweoba akaja nokusozo properties tuyina akadiposit akatini kini ddala ketutandikirako um, bweoba okoze kadiposit akatini tutandikira mm-hmm. ku mitwalo k kumi okutandika tano kumi ye eh tutandikira ku mitwalo kumi okubanga osobola oyingira ettaka wano mu sozo properties wabula oba owezeza ebitundu nsavu ku buli kikumi okola bino wammanga osobola okulimako emmere nooba nga tokyatawanatawana nti ŋenda gula mmere eh, nga ndese ebitundu nsanvu mu bitaano nima emmere yange oba emala emyaka esatu mhm. oba emala emeka mba nnima iye oba osobola ddala oba sekyo osobola okubanga oyiwako matiriyo nenkuuma ekyange nokuuma ekio nga buli wempitawo nambulako bulungi temuŋgaana kuyitayo wadde kiro bantu babuulire ekirala mukwano owezeza ebitundu nsanvu ku buli kikumi akapandeko kaluma okulaga nti mukyala gundi yasasudde wano mm. obwananyini mba ntandisa obuwunyirizaobuwunyiriza ddala dda bulungi nyo <laughs> simanyi gwe munanga tulaba bwoŋamira nti onoolemu okufuna ettaka ku mulembe guno ogenda kubanga okuba simu ya mukyala adrian eyo gyolaba eyitawaawo ku sikurini yo mukubire omugambe nze ninawo ekyabiri kyange tutandike kubanga munaye enkoyi obupandi kakati muntu tte okulambula maze oddirambula ndyagadde mm. ensasula nsasula ntya nyangu nnyo ah, ekisanikibwako dada osobola okujjano ku offisi zaffe ekireka kamuli road bana ekyo mukimaki nga tulina offisi eja erikireka kamuli road wokawoka osobola okujja fast deposit yaffe ebeera ya mitwalo kumi naye ate tekikulobera gwe kubanga ogamba nze nina akakadde kange kankooceeyo mhm. oba nina obukadde kumi kambooceeyo buli omu mu kategori eyo nalina gyalimu tukwaniriza gwe muvubuka atulaba mukwano gwange lwaki nesibye ku bavubuka kubanga tulina endowooza nti sooka oweze sente mhm. olioka ogula ettaka ate nga teziwezeka mhm. bano bakugamba jangu ku sozo property consultants basobole okubanga bakwasaganya mu mbeera z'ettaka tovaawo nkyakuleetera abakugu mu byettaka kakati mukyala amina njagala kujja wano ku sozo kampala simumanyi bulungi nfubutukidde saidi ene eziriko paaka mm. ntambula ntya okuva mu kibuga okutuuka wanekyes okuva mu kibuga uh, oba okutta tax park eya eh, old oba new mubeera mu taxes ezijja direct park wanekiweka ku nusu nkumi bbiri zoka eza uganda baba bakutuusa wanekiweka okay. just oyambuka bwambusi wano ku kamuli road ojja kuba otusanga nga sozo property consultants offices zaffe we ziri mm -hmm. ate newetukwasisiza emirimu emirala ngaokutunda fanicha okay. mm -hmm. uh, muna kati nze namuna nga njwire kuviira idinda nga nzijja kusoza property consultants nze ate ntambudde ntiyabulaba yes. nga mbatuukako ogenda yitayita wano mukono ogwo wano enambole ojja kuba mangu nnyo olikiweka era nga just wano okuba ekireka ku stage oyampa ku kamuli road ojja kuba olifuna ne bwe mbuza bubuuza nga ntuse ekireka weewaawo tumanyikiddwa ku ggwanga lyonna lyonna eya uganda n'okusingawo okay so gwatulaba otegeddewo okusanga baganda baffe abasizo property consultants bwobanga obuusebuuseemu enamba y'essimu eyo giraba ku sikuriini yaawo mukubire amina asobole okubanga akunnyonnyola ensonga eno okusingako awo weewaawo bajja kuba banfuna butereevu kakati munange amina nkubye akasimu kange amina lo njagala genda kuttaka ninamu akasente kange njagala kulambula nga sinasasula nsasule kyendabyeku mugenda ddi tubasanga ddi tusisinkanawa era netagisaki yes omulabi omulungi oba ogenda kujja wano ku offices zaffe tusangwa kyeka ku kamuli road wetuviira ddala direct okugenda okulambula tulambula buli lunaku okuva ku saawa bbiri ezokumakya paka 12 ezolweggulo tulambula buli lunaku saawa ku saawa saawa ku saawa Mm-hmm. yes okulambula kwewerere jangu otuvisitinga wano ku offices zaffe tusobole okuba nga tugenda nga tulambula ettaka ah. wesimira ofune kyoyagala ok kati nze ayagala okugenda olambula nyenda nina kifaananyi kimubwongo ttaka ttono kuba mpulira sente zammwe si nyingi nyo tezitiisa <laughs> oba eriyo neddene ettaka tutundira ddala paka ku saizi yona yona gyoba olowoozanyona njagala yika bbiri kisobokera ddala kumi kisobokera ddala wano kusoza opropaty ko sultans bwatula bwogenda kubanga okuba enamba ya simu ya amina wansawo asobole okubanga akutwala olabe ettaka okusinzira ku bunene bwoyagala wano kusoza property consultant kugamba nti ensawo yo gy'olina wekan accommodate you wagenze nongamba mwami apollo nti no munange bwomala okugjewa ngaompa ku ssente ng'otwala ebintu byange naye sikiwa nti oyinza zimpeeraawo neetagisa kiyinza okunzijjako ebintu byo ah, ekikakasa nti mm, nonja zikuwa madamu fifi omuntu yenna ali eyo ng'alina kyatunda hmm. ife tujewo ne tukanya ne tugala tuguze kino ne kino twade kino ne kino mhm. naye tetwagala tugule ekintu bajewagaye mwabie bia tuguza <laughs> ate baba kati tuba tukwetaaga gwe gwe nga gwa tuguza mhm. ne ID yo national ID Yeah, ndaga muntu yange aha otufireyo okay. abantu nga omubabiri abajulira ah, nti abajulira nti eh ene eh, ntebe ya madam fifi okay era mbadde unga ajibaguza mhm mm si mubiye so si receipt Nelly City yadubanga. Ah, probably obo ina TV electronics. Mhm. Mm Kebe sofa ku Nelly City yayo mm -hmm. gamba Nelly City yange yino. Okwongera kakasa. Inawo eh, otuganti city yabula oso mm. otugamba mm -hmm. najigula waagundi. Wano musobola okudduka ne mu. Waluwonza atero tike byange. Mm. Nengamba nabiri etana ye abin them banga liweze. Mm. Naye byange nze netagisa abajulirwa bali. Aha kati abajuzi tubeta. Kanayo nayo mm. toyina risiti hmm. tukola akalagaano oh. owandiika notugamba eh, kati mbaguzizza nosayininga neyegyentu waffe nasayini okitegedde gwagenda okuba nga oguza sozo property consultants ebintu byewetaaga okuba nabyo olina okuba ne receipt incase nga weeri olina okuba n'abajulirwa olina okuba n'endagamuntu Eh, ndaga mtu abantu bali bazinyomo zifuna jiwunye muzinonye tusobola okuba nga tubagulako ate ebintu tweyanziza nnyo gwe atulaba ah, mukwano gwange madamu maria beera ngaomukubira ku simu ejola beyita ku sikurini yo asobole okuba nga akuyamba mukwano togula abiri mutaano kwa abiri mutaano n'osaba ebisenge omunaana ojja kuba otunoonyeza bizibu maria ogamba otya ninayensa abiri muetaano kwa abiri muetaano ekyapa kyange nkikimaddi ekyapa ekyapa tutandikira oba oyagala ekyapa mhm. kutandikira ku ataano ku kikumi okusobola okulaba ngaosobola okuprofesinga ekyapa okukifuna abiri muetaano abiri muetaano seerimba abiri mutaano ku abiri mutaano ah, kiyinza obutasoboka kitegeeza byomanziramu okugula nnyongeremuko eh, oba olina okwongeramuko wakatono osobola okulaba mm. kwosobola otandikira okufuna ekyapa mm. owonye mm. fenna abalina abiri mutano tubale tukeera ku maca tuwa ebyapa tugomanyi kyewali tukoledde naye kati otegedde ali eyo nti oyina kubeera nga oyina ataano ku kikumi okusobola okuba nga ofuna ekyapa kati okufuna ekyapa emitendera gino si mizibu mugindekera bamusobola okunyambako era neetagisa ki Ah, emitendera si mizibwadde namulundi n'ogumu emitendera tugenda ku uganda land board hmm. then if you want eh, oyagala nga kyapa mm-hmm. oyongeramu just obukadde bubiri owaataano ku kikumiataano ku kikumi mu mm-hmm. uganda land board nesasulayo miliyoni bbiri miliyoni zo bbiri zokka mm-hmm. wezi ne bampa kyapa kyange mu ngalo nofuna ekyapa ky'omu ngalo kati nze asukkako ku waataano ku kikumi nkola ntya wasukako waataano ku kikumi mm. kati awo ebaddako ebeera chukumi nze kuchukumi mm -hmm. then webaguwayo kadenga buna eh, nofunekyapakyomungalonyimiridde njina omukyala gwe bayita maclen agenda kuba nga atubuulira era enamba yesimu eyakakasi eyitawo yiye oba siyiye bwe mba munoonya mutandikirako oba nedda maclen tubuulire enamba yesimu eyitawo wansi yiyo oba yange ah, enamba yesimu eyitawo yange omuntu asobola okuyitako nomaliriza ensonga ze musozi o property consultants gwokola mu department yakinawo eyamataka Nenda madamu fifi. Okay. Nze msozo properties ntunda furniture. Eh. Ebintu ebirabisa obulungi enyumba y'omuntu. Mhm. Mm Gwe byolimu. Biendimu. Katinga kano ka dining kwetu yimiride. Ngakano. Benzi jango kampa. Ngakakuwa bulungi nyo. gwe aye otegedde nti mukwano gwange ebintu webiri jangu tubere nga tukuwa twagala tubulire mpona ntya okunfera obufere buli ku social media mpona ntya okunfera ah, okwewala okufera mhm. enamba zaffe producer ali muzikulagaawo mhm. kituufu bye mulaga nammwe bye mulina nga tukyali ku kyobufere saagala ndaba akafaananyi ngambe eh, man kana kantu bakaleese onkolere delivale nga ndyewala nga kafaanana bufaananyi osobola n'okugjako wano ku sozo mm. n'otambulamu n'olaba ebintu bintu bye tuyina tewali kyabufere tewali kyabufere kyemulaga kyemutunda maanyi <laughs> nyongera okujukiza enamba yesimu gyolabaawo eh, makiri nobeera ngaomukubirako nakukwasaganya nze akuba essimu nga ndiwala nkakasa tya nti benkubira bebamwe kubanga nange nsobola okukwata esimu nebagambaeyoliktubuulire tuzikimewa <laughs> ah, waoba okubidde omukozi wa sozo properties mhm. waliwo tune eyitawo mhm. bwokuba esimu owulira webale kubira sozo properties mm. ako kafefeka tewalasobola kagabanako kasitankawuliranga mu background omanya ngaoli ku kituufu aba tayinza kunfera tasobola ndooza ekyo kitegere mukwano gwange nti bwoba okuba essimu nga temulimu kantu akudduka oba tosobola kudduka linnya booda kubanga bagenda zikutwalako weekwasa onenye abantu mugaba ebintu mpaka up country nze kale kangambe ndyakyona ah, ebintu tubireeta nze ali wano ali kukugamba mhm. nina omuntu namuwa ebintu mbalala ah, olulimi nduwulira mm, kati ffe tetulina we tutatuuka ah, abembalalako bakala makirini <laughs> eh. <laughs> so mukwano gwange otegedde kati mubireetayo oba wembalaleka gwowera ku bwereere Ah, buli wambuka oba oli aluwa uh-huh. Mhm. acyoli uh-huh. Mhm. pakwaki uh-huh. Mhm. eyo yonna tubikuleetera kuwerere oba nsasulayo akasente ah, ka transport kabakako atulaba mukwano gwaffe otegedde ekiri kusezeo property consultant si bwogula ekintu kyo totawana kudduka around onoonya motoka ate simanya simanyi gezipaakinga tumukuletera driver nakuletera ebintu byoku mulyango mwewale kubanga mutuwagira tojja kubanga tubasavinga bulungi nnyo kakati munange owafamire hmm. nga njagalira ddala okumanya nti sitooko zemugula zibeera waka woka mugula kuba amaduuka mugula sitooko zammwe tutya empya nkadde nze mbeera na sto kisoko kyera mbeere naki okujja okutuukirira ah, wabeerawo ababazi ababeera eyo hmm. nga balina sitoko yaabwe ababazi ah, nga balina ebintu byabwe ah, naye nga biri mu good condition tubigula akoko kataddemu amaanyi <laughs> nange ngene nkola ebbajiro nkuyite <laughs> <laughs> ono wafamire ye wenaaviira wano nga simanyi tovaawo omukono gwange gwatulaba tukyali kusoza property consultancy kimo omuntu ali eyalaba tv mm. ayagala okuyingira sozo naye bwatya mm. akirowooza bwatya mm. alowooza oba ttaka temulirina alowooza oba teririiyo lisangibwawo ettaka lyammwe tulina ettaka mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga buli luguudo oluyingira kampala eh. tulinako ettaka buli kkubo buli kkubo lyomanyi nti liyingira kampala ne mubitundu ebya mu north yonayona tuba tulinayo amataka fazironga zirijje kampalafazironga zirijje kampala mhm. tulinako amataka naye kati oba mulina amataka buli wamu oyinza okuŋama nti kati bwe tulina buli omuntu kyalina wetukonsentrate nze tuwagala liggwewo tukwatwale wali uh, right now ettaka estates enjoyoto obulungi ennyo ate ezitambulirako bizinensi mhm. ziri mu bitundu by'emukono gwave kampala oyitira wano kireka namugongo osonde bukerere nga otuuse zestates za nyingi tosobola bbanga ozimalawoabali emukono bolede e bewangulira <laughs> dazipolotibeerisankuuli ate nga beeyi rayisi oba okitegeera so hmm. abaliewo bonna tubakubiriza jangu kuofiisi ofuna ettaka nina bupulaani hmm. obulungi obwabavubuka obuliko hmm. omwana naga fifi njagala kapulaani yake nyu n'ogizimbira mu bifaananyi n'ogimala nzaali ewala ku kyeyo mm. sirina gwe neesiga mm. musobola okunzimbira pulaani eh. wengiba wamugikuba eyo nga gyemba njagadde mbuuliramu mm. ku ah, nsonga kati ali ewala ku kyeyo ate kati ofunye baba weesiga so the properties tuli company eri genuine ennyo mu bintu byonna properties ne real estate ate nga tuli bakabejja mu kintu ekyo so tulina ba engineers ba expert abamanyi ekintu kyetukola hmm. era ebifaananyi tubibalaganga zividiyo tuzibalaganga amayumba amayoyoto obulungi ennyo netusobola oba nga tukuzimbira noyo ali eyebweru abasobola ofuna ettaka oba kitegeera nga wesiga sozo property consultant atulaba ku tv hmm. namba yesimu eyo giraba eyitaawo akubeko katikati abe ngaasobola okunkwasaganya nemuwa estates <laughs> ez'enjawulo bupulaani obwakolamu ennyumba oba otandika butandisi oba wakolamu mm-hmm. oba osobola ofuna ekintu kyonna kyoba oyagala eriyo omuvubuka agenda okwagala okukubira essimu hmm. eyita ku screen awalowooze hanze atanaweza sente zawamu nnyingi hmm. omuwami ono anankwasaganya mwana tanduulire tantiise akoze atya omuvubuka oyo omuvubuka ali eyo example gye omuwa ya muvubuka wa boda yakuba essimu naŋŋamba timo nze buli wiiki nsobola ofunayo emitwalo kumi oba okitegeera mm. nemwe ajangu ku sozo properties ffe tubimalanga oba okitegeera nemugamba ogenda teekangayo kumi kumi kumi kumi giba emirundi musanvu wali noyongerayo etaano emitwalo nsanvu mu etaano ng'ofunye poloti ku bbeeyi eya ennyo naye ng'ate ozza okola otya oteekayo wow. kizamu amaanyi omuvubuka alieyo otunda capati oli mu takisi okola uba oli mu katalemunange jangu jangu agulewo akawunti tekayo akasente koyita akatono wano kusozo property consultancy bagenda kukwasaganya nawe ove mu mbeera y'okupangisa mamukulukaye nawulidde nti poloti za wano temuziseera naye nkikakasa nga bambuulidde purayisi naye njagala okumanya ku purayisi gye nawulidde bunene bwenkana ki obwo ganda banga sente ez'okusaaga ah, sente si zakusaaga yes ttaka tulirina ku bbeyi ate eyalayisi kutandika mm -hmm. ddala akufuti ah, abiri mu ttaano akuba abiri mu ttaano sookoleke abiri mu ttaano ne wana abiri mu ttaano bulungi nnyo wajawe nyumba mitano eje Uganda wajawe nyumba ozimba ebisenge bibiri uh, nofuna ate n'olujja ne <laughs> toy n'abaana bawe bazanye enamba y'essimu eyitawaawo ogiraba okubira mu kuluka yeka yono waawano agenda kubanga kwasaganya bulungi ne bonoga mwana kaye eh, china ye eh, era ajja kujjira mu china ye eh, mumalirize hmm. nga oli mukusayininga mpapula za ttaka nakutwala bintu ka gwe munange atulaba kati ntegedde abiri mu ttaano abiri mu ttaano kweri mm. nze ayagala okulima nange mugenda kumpa abiri mu ttaano ah, bulungi nnyo tukuwa naye ate tukuwa abiri mu ttaano tukuwa ettaka eddene osobola ate okulimira newe mba nzimba somero noba ozimba somero kitegeeza n'amanene agasinga kw 25 mugayina ttaka oyagala eka mmeka oyagala kulimirako oh. oyagala lukalo oyagala lutobazi omanye entobazi tuziwa nnyo ah, bakasitoma abaffe bano mikwano gyaffe abaagala olima era mbadde ngenda kugamba aye nkwata ensanvu zange mwetaano onsindike hmm. mu lutobazi mbonebune ah. n'okuyiwa ettaka nedda madamu fifi tukuwa eh. lukalo kwogenda okuba nti ozimba gwe ayagala okufuna erya 25 kw 25 ayagala okulima ettaka tulina ddene eh. eryafaami Mm-hmm. Ah, ah, omukola bulungi atutegeka bulungi estatesi zaffe okusobozesa abantu bonna okuba nti abali mu mbeera ate ennungi oba oli ayagala kulima oba ateewo okusula kiki ekinkakasa obwannannyini webanga ddala tonfezetukuwa properties tukuwa mm-hmm. endagaano edocument gyetukuwa okulaga obwannannyini obusembayo ate ku kibanja tukuwa ndagaano gyetukolera agreement written agreement wano okusozo properties mukana wange kube namba yesimu eyo ogiraba eyita waawo mwamikaye akutwala bbtano gwe tukusotinga ayagala okulima tukulage woolima ayagala essomero tukuwambuse wooliteeka tukuwa ekiwandiiko kyo fuwano tetugaba mbalusu oba mpewo kakati munange gladesi njagala okumanya maze okuyita omukyala mhm. owomukatale akubidde essimu yiyawo eyitawo nakugamba naye gladesi okugula ngenda ggula mhm. naye nze mbalirira katulansipoota mhm. bantwalira mmeka okuva ku maini okutuuka estates we ziri bakutwaya nusu ora lwoka lwoka baba walinye tax cos tax gyeziri eh, sooka oleke ng'ate abakyala bali mu kintu manyi nomirirwa nnyo abakyala ah, kati bazuukuse mm. mhm. lukumi lwoka kitegeeza n'okutambula nsobola watambudde dda just kimu bibiri oba otuuse wali poloti eh. atugenda kugula poloti kubanga abantu abasinga tutya nnyo ggula nti transport mungi mm. ah, mukyala gwali eyo jangu wagulire poloti mukwano gwange nga transport omutegede nti ogenda kuva ku mulimu ngaakolukumirukwawekali oba toyagala konoona onookalamu enki ekyokulya tambulawo ogende hmm. kakati giladesi hmm. munange njagala kumanya kuba wentunulira ebintu bya sozo propert consultants bya magic biringa ngaebyokusaagamu ate nga biri serious ate nga byaddala mutunda ttaka kikaaki ettaka lyetuna lya bwakabaka kabaka land uh, mutunda lya bwakabaka lyokka oba eriyo nettaka eryobwannanyini tutunda ttaka lya bwakabaka mani lwansonga ettaka eri affordable eri buli muntu wa wansi nti asobola access nga ate liri mubitundu bingi ebyeggwanga ate abantu basobola odifuna kasente akatono nyo newabamufuna mpola asobola odyewangulira kakati mubintu hmm. ebimu byendabyo ebyanewunyisizza mu ttaka lyammwe mulina hmm. obupande mm. butegeezaki obupande obwo kitegeeza nti client aba asasudde alina aba tamazeeyo tumutulamu akapandeke nwabaze nagamba amaze ah, emyezi gyange nagula ettaka lyange nenditeeka eyo hmm. maze emyezi gyange ja siddangayo hmm. newajja nagala soza opapatizi nzijewo nzize muntu ettaka lyange weriri oba kale kanetwale hmm. kyangu nnyo okugamba nti nagula wano kuba abaalabawo erinnya lye ne plot number ye ne size eberako eh mm. mutaka ka erinya amanya go muntu oyo mm-hmm. ne mutaka ko plot size ne mutaka ko plot number buli chimu chibako mm. kati mm. obituuka kunze hey. nga nagoza kataka kange mm. sagala bamawulire ku jam mm. munkola mutya ate gwe <laughs> <laughs> tetukutalako nalinnyalyo hey. tufunenyaolanti gwe fifi mm -hmm. tukutalako fiona Eh, nsubuga okitegedde tukuterako fiona nsubuga nensireyinga wamaze dda nga teri muntu antegedde nga n'abanja tamanyi <laughs> ah. oky nga munange atulaba enamba yesimu eyita ku screen awo ya mukyala gladys nga oli mukyala okola bizinesi eyo gyewaliise bizinesi entono bizinesi etandikirwako jangu kusoza property consultants basobole okuba nga munange bakuyambako okubanga kakewaliisa akatono bagamba emu esinga zero kakati client ali eyo atulaba mm. ali awo akutunuulidde ayagala kumanya singa ayagala omumutwala alambule mm. mumutwalira sente mmeka okulaba ku ttaka lyammwe okulambula kwa bwereere jangu kusizo property consultant tukutwala mm-hmm. okulaba ettaka mm. ate era tukuze ku bwereere eh, muntwala ne munkomyawo wate nga gye muntutte nze gyensula nenkoma eyo nesidda oba kinkakatako okudda era kikakatako lwa nsonga hmm. oba olina okujja uh, payment plans zonna tuzidiscussing ire ku office mm -hmm. tulabe engeri gye tugenda okuba nga ate tukutaamuddewo mm. kaakati morini mm. ontutte ku ttaka mm. maze okuliraba neŋamba nno morini nze gwolaba sirina budde mm. naye akavanga taakange kaakano mm. mpwesi zigenda obimala onompereza risiti ku whatsapp <laughs> sente zo tuzaagala ate era nettaka tuwagala oddikuwa naye eh? tuba tugenda kusaba ojje naffe ku office tumale byonna mu office ate loli okugende funamu kadde fisawo akadde jangu naffe otuke ku office okay. tubimalirize tukole agreements everything tukuwe document oddeewaka mbadde manyize kentu seone nsima nkukwasa sente zange nineyongera yonze nenkubanja ah, risiti kigwera wano ku ofisi wenyini kuba ku namba yesimu gyolaba ku skrini yo gwe munanga atulaba ku tivi olunaku olwaleero oyogere ne morin omugambe munange akasente mbadde manyine akakwere naye newaddeyo eh. nja kukoma wali oyo ayina ne simayira ajja kusimayiri ngaokuvaeyo emukono mpaka wano ngaomuwadde akasente mm. kakati morin bino emugamba timutwala abantu kuttako dirambula mm. lwaki nze sibatayiriza mu kkubo nsula awo mudde awo ne tukimalira awo nemba joyininga eh, anti kati oba olina okujja westl ojje ku office oba olina oku you have to open your account with us so that very first deposit you make is supposed to be done at the office so eh. oba olina okujja ku office naye obanga oli eri gye tugenda wakiri tetukukima te kubanga fetusi batwala abantu kutaka tukuchima wachiri nojja wano naye ngo ino kwesula nojja wano you open your first deposit with us okay. then tugende kutaka ate roje omalirize so kitegeeza nange bwenzija wano nemmanya gye nnaabanoonyeza uh -huh. bono ah, kirimu ensonga kuba bane hmm. sente temala gagende etyo manya hmm. sente yo weraze ongame najiwo omuwala mweru nasangawo omusajja omuddugavu usigaze obujulizi so Hey, hmm. eh, ensonga etuleesa wano ku ofiisi mm. tugulewo akawunti mm, wakola akawunti eri wagiggulawo mm. kati nkitegedde gwe munange atulaba ensonga ekuleetesa ku ofiisi wano kuggulawo nkolagana eya mm. bizinesi ennungi jangu tugulewo akawunti yaffe omanyani gwe wadde sente mm. omanyani gw gw'onoobanja era onoobabanjizaawa yekireka mm. kamuli road tovaawo nagambye sozo property consultancy bakabaka nowuliddeko bulungi wano nti waliwo okusasula instalments so njagala okumanya neneewuwo omukyala mu mubikola oba birina gye bikoma ffe wano tukkiriza okusasula ku kibanja mpola naye kyensobola okugamba omulabi waffe ali eyo prices zaffe nsaamusaamu so kibeera better n'osasula mangu kuba bwe tufuna client aze ng'akyetaaga mm-hmm. tubeera ne baclients abali need and they have mm-hmm. cash mm-hmm. so client oyo asobola okukitwala mm. kitegeeza ebbeeyi si yawaggulu nnyo mba ngisobolera ddala okukyeyimbamu omulundi ogumu ate price ziri fixed kubanga price webanga erinogeshebwe kitegeeza nsobola okuva wano n'ekintu kyange prices zaffe nsaamusaamu naye tusobola okunegotiatinga nonsalirako nenkusalirako notwala ekintunjagala ebyokunsalirako wotansalirako biba binemy ebyoggula kitegeeza birimu nokusalako mulina branch wenyinza okuweta nenŋenda nembimalira eyo mwene mumpeereza ekyange nyongero bategeeza branch ya fedyeja manga eriemu buli kimu okisanga wano kiweka camuli road wetusangibwa temwineyo wadde akatonotono nedda akulimba nti ndi seeta aba akufera mubbi kuba enduulu ah, nina kujja wanokujja wano atulaba tokkirizibwa okubanga obbibwa kuba ku namba y'essimu e ya madamu momo etambula awo ku sikuriini yo akulabule akubuulire tebakufera tebakubba ennaku zino sente tekoleka kuba bukubi ku namba y'essimu eyitaawo omugambe halo carol ne bwona oba omugamba bitakwatagana agenda kuzzaayo ku nsonga z'ettaka akugambe nga tonnaba kuŋŋamba kira oyinayo akapoloti nti aa ah, ah, tutandikire ka poloti ebirala bigenda kujja nkugambye mu sizo property consultancy bw'onaakuleka ku luno nga tolina kyoweguulidde tetugenda kusonyiwa wamangayo mwagambye mutunda ku mataka ga bwakabaka ate tegalina buzibu nti buli kintu kikolebwako mu makubo amatuufu njagala okumanya mumaze okugula ettaka lyange ndi mukyala mufumbo nina abaana abasoma abaana balwala enguudo gyeziri muyina amasanyalaze muyinayo amasomero muyinayo amalwaliro oba muntwala mu kizikiza ne musuula eyo Ah, Nama sanyalaze gali zokuwa tegaliyo. Uh, eh, Etakari ya fedunji nyo atenga chibuga. Tuina mazi, masanyalaze, neighborhood eri very fine abantu gye mm-hmm. bali mm-hmm. oyagala okutwala abaana ku ssomero teweetaaga ate kujja eno mu kibuga amasomero gye gali amadwaliro gye gali so everything is just fine mwinayo ku masanyalaze nze ndi mulabi wa buzanyiamasanyalaze gye gali bulungi nnyo mu estate si mwennyini ate nga nekkubo kwennyininyini nti ova mu motoka tukututekulambula mm. ova mu motoka n'otuukira mu estate so ettaka lyaffe location eri very fine rice range ya protes zammwe ez'enjawulo etambula etya kubanga sofa mpulira mwogera nyensanvu mwetaano oba yesembayo okubeeya ebbeeyi ennene Ah, from Suzo Property Consultants, mm -hmm. tutandikira ku mitwalo nsanvu mu etaano okay. Uganda. Tuyina nsanvu mu etaano, tuyina kakadde mm -hmm. kamu kitundu bubiri busatu kudda waggulu. So, ettaka okay. lyaffe ddungi ate nga tetuli seera. Hey, eh, yes. So, sente zisinzira ku bunene bw'ettaka lye mbantwala? Yes. Atulaba ah, mukwano gwange ndoza otegedde gwe oba oyinamu obukadde bwo kumi jangu obutwoke tukuwa ettaka gw'olimanya ky'olituwa ng'omaliriza okukolerako ebyo byonna byonooba oyagadde okukola wano wenyimiridde ndina mukyala gwe bayita liz era era enamba y'essimu eyitaawo bweti yaliizi agenda kubanga akuyambako kunnyonnyola obutendera kiwono tugenda kukuliramu katono naye nga tujja kubuulira emitendera mu details bwonaobanga omukubidde ku simu ng'olina okyoyagala naddala kusingira ddala ensonga z'ettaka musozi wa property consultant Liz Ogambotya. Ndi bulungi madam Fifi Ogambotya. Nze sigamba okujja ko nsonga za takaze zindese ekireka olna ku lwalero nga njagala no ya tulaba ategererwa kinaze ku Sozo Property Consultants Offices. Kakati mazo okujja munguzi ze taka njagala okumanya mponye nti okungama nti ete eh, wamala yo mitendera ekino eh, kino tiwakikola kubanza ze mpulira ebintu bingi ebyogerwa mpulidde yekanzu mpulidde yo busuulu ate nga bandabude ne bangamba egyo mitendera mikulu nnyo ku nsonga z'ettaka kati engeri gye nazze wano nga bakafulu b'ettaka we muli ojja kuba onkoledde olunaku bonaoba ombuuliddeko ekanzu kye ki era kikolebwa ddi nga nze kasitoma we gw'omaze okuguza ettaka obusuulu eba annual ground payment nti nno obanga oguze ettaka e, obwo obusulo obusasulwa buli mwaka mm. okusinzira ku ttaka lyoba oguzewawe libaliri kati obusasulwa buli mwaka era obusasulwa mu buganda land board tewali walala nedda mbadde manyi mbuleka waneeno ku sizoni mwesootinga nedda nedda forede tuba tukuguziza ettaka nga mm -hmm. gwe nannyini yongaolina obwannannyini okay. so obusuula obwo ogenda obusasula mu buganda land board oh. mm. ate kanzu eno ngula kanzu ku dduuka zino ez'abagole ez'omuleera ngiteekako erinnya lyagwe ngendo giwa ne ngitwala wa ah, ah, ekanzu eyo tetegeeze nekanzu gye twambala ah, zineno eba concert payment okay. ntino zesente zoba osoosa osasula ate osasula mulundi ogwa gwemutoziddamu zzo yes mm. okusasula omulundi gumu era mm. nazo toziwaffe oseka mu buganda land board ezo nzitwalayo ddi ozitwalayo nga omaze tumaze okukwasa obwannanyini nti ettaka liryo gye bayite kanzu ŋŋenda nampapula ze mumpadde oba mulinawo wano omuntu ne mugamba ono yakulembera abantu baffe nti ono waffe tetubaleka mu bbanga awo mumuyinayo munyambako oba eh, madamu fifi mm. tukutwalayo mu buganda land board netukwanjula era eh. notekayo ze sente mbadde manyi mundekaawo nze nenzunga gwensanga yena nga yeyise nanyini takanze nga muwa ebibye nga mbaawoawo <laughs> omulungi atulaba kuba ku namba yesimu gyolabaawo etambula ya mwana muwala liize agenda kuba nga akuyambako okwongera okunnyonnyoka ensonga zino oleme kugula kintu okikomye mu kkubo olw'ekintu ekitono ennya ate kubanga ettaka lirina amateeka agalina okugobererwa amateeka gano gaateekebwawo gavumenti tewali agamenya jangu ekireka ku camily road abasozo bagenda kuba nga bakwasaganya bulungi nyonyini ddala ddala wegatteko obulamu bunyuma wegaseko mukyala charity yes, gyebaleko nyabo kakati abantu mbategeeza nti esimu eyitaawo yiyo era bwolaba evugavuga ngaomanya twagitaddeyo abantu bakwetaaga naye nga twagala okumanya nga abantu tebanajja nze ndi muvubuka nkyezimba kayumba kange katono naye njagalamu ebirungi ate entebe mugitunda namba nsobola okutwalako ekitundu naye nga nayinziwe njiteeka wano enu yejaawo tusiita wadde mulinako fiv siita nze njagalako eno musobola ojinguza oba mutunda kiramba eh, woba oyagaddeko tugeze tusiita mhm. oba wansiita oba oyagala fuuse kyonna kyoyagala mhm. nzoganze njagalako tusiita tulina ebika kwe tusobola okwawulirako netukuwa notwala ekintu kyoyagala tuyinza eh, kulemesa ngaoyagadde ekintu kyo si buli ntebe nti eyawulwako tuina ebika kwetwaula okay mm. no pack echo yo tujitunda full set mm -hmm. eliyo nazino nga tuzitunda 1 sita mhm. 2 sita 3 sita cho nacho lya nacho sobola kasachi banga che chije wangi kasachi banga che chije watenga cho simye tatuiza kule message yetu cho nango chaga de wano kusozo property wewe fanya njo mteka ku internet ku mitimba gano jamwe ne nchi tunulira ne ngamba ha kitanda kino chinkubye ngendo okujja nga tekiriiwo omuntu yansoose n'akigula mba nsobola okufuna ekyo kyennyini oba kati mu buli ngeri yonna tuba tusobola okufunira ekintu kyoyagala mm. gwe newooba ojja ngaekintu oba ojjidde ku peegi ngaolaba bakitutte gwe tolina kweraliikirira tolina kufaayo mu buli ngeri yonna tuba tusobola okufunira ekintu ekyo ate mu bbanga eritali ddene kasita ntuuka wano gwe kasita otuukawo ng'ate oliwiringi ekintu okyagala oyagala okisasule kyoba okifuna tuli ne Ronnie okuva mu Sozo Property Consultants enamba y'essimu gy'olaba etambulira ogwo muganda wange andaba e, essimu ye omukubirako bulungi Ronnie agenda kubanga atubuulira bwe mba kina kye njagala okugula ewaabwe naddala ettaka nzija naki okulaba nga ntandika okukola payments zange omuntu yenna ayagala okugula ettaka ojja kofiise zaffe kireka kamuli road era osobola okujja nendagamuntu oyitamukko nesente ezokusiba ku ttaka lyo osobola okujja ne witness gweayagadde okugula ettaka ofiise zaffe ziri wano kireka kamuli road nkakasiza ku ki nga sinnasasula nti poloti zino zemutunda ddala ziri ofentic gyeziri poloti zino zimanyikiddwa ddala okuva mu buganda land board era document zonna gyeziri gwagadde okweyongera okumanya nti no poloti zino ziri authentic osobola okugenda mu buganda land board nomanya poloti number era buli kimu osobola okitegeerereeyo naku mutimbagano gwennyini era oba osobola okusakingako nolaba oba poloti zaffe zino ziri genuine era nze mukakasa ziri genuine za mazima era abantu abazze nga bazigula bazirinako obujulizi tewali atawanyizibwa ddala okay gwe mukwano gwange atulaba njagala kutegeeza nti kozesa esimu yo beyond gosping and insulting people oyongereko okumanya nti ngenda kwenda n'abasozo properties basachingeko babaddewo bbanga ki bakola biki intaneti terimba ejja kuleetera buli kibakwatako n'ebyettaka oba oyagala tebirimba nze nga client azze musozo ndiza ogula ettaka era mmaze okukkiriza oluusi nzikiriza ngenda kusasula omutima neguna mm. ukakafu kiwe nina ti ddala eno kampani gyenkolagana nayo yentuufu antwaleko obusibasange nga bagaddewo tebakoze mhm. abantu tebakyesigika mhm, abantubafeera abantu babbi abantu balina ebizezi bantu babula yes naye kyolina okumanya clanti waffe ali eyo nti sozo properties tumaze mu nsika emyaka egiwerera ddala makumi aga makumi abiri naye tugenza okujja mu mawulire ndoza giringa emyaka nga musanvu kati gye tukulungudde nga tuli mawulire naye kyoyina okumanya nti baclants baffe tuli bantu besigwa osobola n'okugenda ku simu yo n'ogenda mu ursb nosakinga nolaba sozo properties byonne babikuleetera ebikwatagana kukitegeeza muli registered mwakkirizibwa okukola kyemukola twakkirizibwa okukola kyetukola era tukolaganye n'abantu bangi nnyo Mm. ebbanga letukolaganye nabo abatambudde ne sozo properties bamanyi ddala sozo properties kyeki gye bakolagana mufuuza sijasanga nga mwadduse mwagaddewo offisi mwasenguse naye era bino byonna mubitwala ddiyamu tetusobola ah, ah, bitwala mm. mm, kuba sozo properties tetucyeyiya mwakikuba ndikubabede ndikubabede kwate namba yesimu gyolabaeyita ku screen awo mukwano gwange okubiira omukyalo nomugamba omubede nange omubede munnamwenzize ninamu akasente kange njagala munguze kuba nategedde nti ddala benkolagana nabo batuufu otyo santosi oli mu byattako oli mukugu njagala nkusoyo ekibuuzo kyange ekyettaka nsobole mm. okujja okuteekayo sente zange ngaomutima guntegese bulungi nina ekirooto kyange kyakuzimba ssomero njagala ataano ku kikumi mm. njawo oba sijawo essomero tuba tugenze wala essomero liba ddene naye bwe mba nkumenyeddemenyeddemuko mhm. okusinziira ku bunene bwalyo kubanze empulira ndi mubedde mu byettaka mbasigambwako eh, mm. so omuntu eyandyagadde okukozesa ataano ku kikumi obulungi mhm. ah, bwemba ku breaking demu nti osobola okuteeka enyumba bwaguuga mm. ah, ate nga ogenda fisawo n'olujja kumpi lwenkana fuuti abiri mhm. ogenda kukola ebisenge bisatu mhm. ofiseko n'olujja enyumba eyo ejja kw abiri mu ttaano kwataano eri ataano ku kikumi okyalinayo oh. ekibangirizi ekiwera nenkola ne kagadeni yes osobola oteekako kagalagi wali mm. Mm-hmm. noteekako kagadeni oba mm mm-hmm. -hmm. omanyira ennyumba zemirembe emitebi mm -hmm. yes obeera nga kalungi naye nga oli agamba e eh, akikola atya mm. so ekiroto kyange ekyesomero ekigobye sikigobye nkyongerako ku ttaka oh, eddala ya tuba tujja kwongerako okwakiri mm. owezenga kikumi ku kikumi oba okusinga kaawo kikumi ku kumi nenkola akanasale kange eh, eh, ndowooza gwe mukwano gwange aliowaka otegedde kuba bida omwami santos ku simu yaawo ku skrini omugambe katinze wekiroto kyange ekyesomero ompa magezi kisomero nti kirifaana litya njagala bwe riti ah, gwe tujagendako mu kalina tugendeko mu bugazi bwe buti tusobole okuba nga tetukwasaganya tewagambye wano ku suzo property consultancy ekisooka kya byonna callback tune yaffe tekopebwa oba weewaza obufere payment si zonna tuzikolera wano oba weewaza obufere nti jangu tukwerambulirize ettaka tulikukuumira tulikulambulira tewali muntu ajja kuyingira wuwo nga tateekeddwa kuyingirayo jangu obesige tojja kwegisa komadamu fausta oli bulungi mukoma ku bino butanda bw'abaana simanya bwa mu nnyumba mugenda aputuweya ah, wano tutunda ebintu ebyenjawulo ebintu bingi nnyo mhm. tutunda ebintu ebyomu bulamu bwa bulijjo tutunda ebintu nga ebyomu saluuni tutunda ebintu byomu ofiisi tutunda mhm. ebintu byomu jimu tulina ebintu bingi ebyamumasanyalazi tv nsobola okubikunenyera bingi nyo sewanabinenyatunda tv enungi ennyo hmm? frages tulina damage olina saluuni yaawo osobola okujja n'otwala ebyomusaluuni owena botiikiyo tulina damage zikola mu botiiki hmm. ebintu bingi nyo byetulina wano ku soso property entebe mukola za miti gyokka nti buli offisi mugiwa muti oba mulinamu neez'ebyuma tulinamu n'entebe ez'ebyuma tuyina entebe ez'ebika ebingi tetukola miti gyokka tukola buli kika kyona kyoyagala okisanga wano ku sozo properties ekintu ekyo twakimala twakyesigalizamwakyesigaliza kuba ku mm. namba yesimu y'omukyalo oyo eri awo ku screen abeere eh, ngaate munanga akukwasaganya bwe ma njagala kusiika chips mm. naye otandika bizinensi ya chips muyina buno obuzisiika nakonsobola okukafuna nnyo nga bulungi nnyo twala okay. kumaka akasiika chipsi nosiika chipsi bana ngaoliddwa weebaza sozo property gwe munange abadalooza nti byakusaaga nedda kuba ku namba ya madamu fauster eyitaawo wansi ku sikuriniyo asobole okuba nga akuyamba mukaemanaze njagala kakusiikira waka abaana chipsi nkoye ekikalaayi eh, akuweereza akantu abaana bagende ku mulemba omulembe oguliko omulembe ogwaffe kitegeera gwa mutimbagano banyumirwe chipsi nga noba toli bwaka beefumbira ate ne beeriira jangu ku sozo property consultancy nga bwe tagambye basangibwa eh, kamuli road payments ziriwaabwawo tewali kugamba nti sindikira gundi ane namba z'amasimu era producers tekawo onozirabe zigendako sente zo zanjawulo kuzaabalala twagambe call back tuni yaabwe yaabwe bokka buli wawulira omuntu oyo ngagamba webalikubira sizo property consultants ngomanya okubidde omutuufu fifi the queen mukyala nsibuga omubwatige manya gange mbadde kireka ku sozo property consultants tusisinkane ate omulundi omulala thank you so much for loving us thank you so much for supporting us